Aku bang jago Sorry bang jago Abang jago Yeah boom boom boom boom boom Aku bang jago Abang jago Sorry bang jago Ampun bang jago Aku bang jago kemarin kita mengembangkan ada empat pelaku ya hasil pengembangan dari eh, empat pelaku yang lainnya yang melakukan eh, kerusakan eh, mobil yang pertama karena mobil dinas uh, Provos kemudian yang kedua adalah mobil dinas di Papua.